Nuestro tema a tratar son los CTD, Centros de Tratamientos de Datos. Aunque es un tema asiduo a la carrera que todos estudiamos, hagamos una breve explicación de en qué consiste. Un centro de tratamiento de datos, desde ahora CTP, es el espacio donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Consisten especialmente en unas dependencias acondicionadas con ordenadores y redes de comunicaciones. Con ellos se pueden ofrecer grandes servicios de información, como son las aplicaciones en la nube o las cada vez más populares en Peering. El problema radica en su elevado consumo, ya que se calcula que actualmente consumen en torno al 3,5% de la energía del mundo, así como el 2,5% de su generación de CO2. Desde 2010, los gigantes tecnológicos como Apple o Meta trabajan en estrategias para conseguir mayor eficiencia y menor contaminación. En este camino se han desarrollado los Green CDP, que son centros de una iluminación con tonos verdosos, menos dañinos para los equipos, y... ahí va, perdón, que al parecer estos son fake news. Ahora sí, estos son centros de procesamiento mejor diseñados geográfica y tecnológicamente para mejorar su eficiencia. Entre estos avances están el uso de energía renovable como la eólica, la solar e incluso la geotérmica, dependiendo de la región, aunque se tenga alguna energía convencional o baterías para los picos más intensos de trabajo o para los momentos más delicados. En esta línea ideológica tenemos un ejemplo claro sin irnos muy lejos, solo hasta Soria, donde la Seguridad Social ha trasladado su CTP desde Madrid hasta Soria debido a la localización geográfica de esta región y sus grandes ventajas climatológicas. Estas medidas encuentran su lógica en que por cada unidad de energía utilizada para dar servicio desde un CTP, se utiliza casi otra para conseguir su refrigeración. Solo con este movimiento se espera reducir entre un 50 y un 60% la factura de refrigeración. Así que, por resumir, los CTP son indispensables para nuestro día a día, pero conllevan un problema, la huella de CO2 y el consumo de energía. Los Green CTP ofrecen alternativas como la optimización de gasto, el uso de energías renovables y el cambio de localización buscando una energía más eficiente o un clima que reduzca su consumo.